na wakati ni sasa. Kwa kifupi, mnaohusika, hebu mtoeni nje huyo, anashughulisha watu hapa, mbebeni, mtoeni nje huko, mtamsikiliza huko nje. E, watu wote wanamshughulikia yeye. aya wafanyakazi oye! Nilikuwa nasema sherehe za mwaka huu zinaadhimishwa chini ya kauli mbiu isemayo mishahara bora na ajira za staha ni nguzo kwa maendeleo ya wafanyakazi na wakati ni sasa. Kwa kifupi, kauli mbiu hii ina lengo la kuhimiza uboreshaji wa maisha ya wafanyakazi kwa upana wake. Sasa mimi nilikuwa naiangalia kauli mbiu nikaja na kauli mbiu nyingine ambayo nataka niongeze hapo hapo inayosema uadilifu na weledi kazini ndiyo chimbuko la maisha bora kwa wafanyakazi. Kwa hiyo pamoja na kudai mishahara bora, lakini uadilifu na weledi kazini ndiyo utaleta sasa maisha bora kwa wafanyakazi. Sasa kwa mnasaba wa kauli mbiu hizi serikali itaendelea, nataka niwathibitishie kwamba serikali itaendelea kuboresha maslahi na mazingira ya kazi serikalini na katika sekta binafsi ili kupatikana ajira zenye usalama na ajira za staha kwa wote. Sasa, kabla kuendelea kueleza tutakavyofanyia kazi yale yote yaliyosemwa hapa pamoja na kauli mbili hizi, tuangalie kidogo tulioyaazimia mwaka jana katika sherehe kama hizi, na kwa bahati nzuri katibu mkuu na rais wa TUCTA wote walishasema vizuri. Nataka, na, nataka niwaambie kwamba siku chache zilizopita nilikuwa na kikao na vyama vyote vya wafanyakazi pale Ikulu kusikiliza wanayokuja nayo mwaka huu, lakini na kuangalia utekelezaji wa mwaka uliopita. Ninashukuru kwamba nilipokea shukrani na pongezi nyingi kutoka kwenu. Kwa niaba yenu TUCTA walitoa shukrani kwa yale yote ambayo serikali imetekeleza, yale ambayo tulikubaliana mwaka jana ambayo tumeyatekeleza tayari na yale ambayo yamo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa nasi kama serikali tunawashukuru sana kwamba mmeona kazi nzuri tulio ifanya. Lakini katika yote ambayo yalitajwa mwaka jana, kulikuwa na masuala ya mikataba ya hali bora za kazi kwa taasisi za umma pamoja na uidhinishwaji wa miundombinu ya taasisi na ushirikishwaji katika mapitio ya sheria na miongozo mbalimbali katika sehemu za kazi. Mambo mengine ni uundwaji wa mabaraza ya taasisi 40 za umma ambazo hazikuwa na baraza ya wafanyakazi. Jengine ni kulipwa mafao kwa wakati kwa wafanyakazi wanaostaafu, kulipa mafao walioondolewa kazini kutokana na dosari katika vyeti vyao, kupunguzwa kiwango cha kodi ya, pa, ya mapato ya PAYE toka asilimia tisa hadi nane uh, pamoja na kuongezeka kwa mshahara. Lakini pia mlilalamikia na kuomba kuondoa tozo kwenye miamala ya kibenki, kuongez, au kuongezwa kwa umri wa mtoto wa mwanachama wa NHIF, kuongeza ajira, kupandisha madaraja ya watumishi na vile vile kulipwa staili na nyongeza za mishahara yao sawa kama wanavyostahili. Sasa nataka niseme kwamba mambo yote haya serikali imetekeleza na naweza kusema kwa asilimia tisini na tano. Kwa asilimia tisini na tano wafanyakazi nyinyi ni mashahidi. Sehemu ndogo sana imebaki, serikali inaendelea na utekelezaji. Um, <clears throat> pia nataka niwapongeze sana katika kutekeleza yale tuliyokubaliana. Niwapongeze sana viongozi wa tukta na ATE kwamba wameunga mkono serikali katika kuongeza ujuzi kwa vijana kupitia mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo vya VETA Dar es Salaam, Morogoro, Mikumi, Don Bosco, uh, chini ya uhakiki na ubora wa NACTIVATE. Juhudi hizi zote zimefanywa na TUCTA kwa kushirikiana na vyama vya wafanyakazi, na hapa naambiwa wanafunzi mia mbili sabini walifadhiliwa. Hongereni sana TUCTA na ATE na hivi ndivyo inavyotakiwa. Serikali inafanya, vyama vya wafanyakazi vinafanya, tunasonga mbele. Aidha, pongezi nyingi kwa wafanyakazi wa sekta za umma na sekta binafsi kwa mchango wao mkubwa katika huduma za uzalishaji ambao unachangia ukuaji wa uchumi wa nchi yetu. Nadhani hivi karibuni wote mmesoma maelezo ya Benki ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani kupongeza Tanzania kwa kukua kwa uchumi wetu, lakini pia kuwa na mipango mizuri ya sera za fedha na sera zetu za matumizi. Tulipongezwa sana na hapa kuna mkono mkubwa sana wa wafanyakazi. Kwa hiyo nawapongeza sana wafanyakazi. Wataalamu wa masuala ya kazi na mahusiano kazini wameendelea kusisitiza kuwa ili nchi iendelee inahitaji nguvu kazi yenye weledi na moyo wa kujituma. Hivyo wafanyakazi tunawathamini sana na tunawapongeza. Tuendelee kujituma, taifa letu lizidi kukua.